saluton carae cae novae abonantoi. Um, mi nomas Tania, cae mi lojas en Amsterdamo, Nederlando, cun mia hundo, cae mi faras instrucciaen filmetoin pri crocetti. Shinas. <laughs> Am, hodio kai hiero mi filmis registris um, instruccioin pre fari pre crocetti in la tien rena maniero char gis nun mi nur faras unum macho filmetoin. I'm mi volas fari filmeton pri crocetti cravaton, sed a uh, tio ne estes tre facile <laughs> kiom vi ne scias kio vi crocetas en la tien riena maniero. Do, unue, mi crocetis love to ghetto for vishi via in schminkon de via visaggio um se vi volas sti kio vi applicas lip schminkon vi povas vidi la filmeton de Barbara mi metas mi metos ligilon en la prescribo um, do post mi registris la la tuketon mi registris instruccion pre la cravaton cravato um gin mm, nesta strema facile sed estas facile por mi diri che <laughs> ne estas mal facile che mi povas cacheti kai mi cachetis e mi estis nao okiale do a uh, mi tre chatas mi cravaton mi havas kelkain problemon kelkajn problemoin fari tion, sed mi sukcesas. Kaj mi ankaŭ havas etan pinglo. Pinglon. Min nun ne havas multe da tempo por krei uh, crochet exacta in instruccio in filmeto in cha la hundo uh, gratis sian oculon sian um, porneon kai di trebalos do nun min mi ni mi devas meti medicamenton en shian okunon tri foie tage kai shi mordas mi chachin ne volas che mi met vetas iun en shian okunon kai shi mordas ke mi povas um mi havas muzelingon do mi uzas chin said Ju costas multa da energio, multa da energio, por fari tion. Mia volas crei multoin filmeton plu. Do, se vi havas ideon au ideiuin, pri la temo, no, la temo estas crocheti crochetado um, se vi volas che mi clarigu ion diru al mi se vi havas ideon diru al mi kai mi ankaŭ havas kelkajn ideojn ankoraŭ do tio estas ciu por hodiaŭ ĝis la divido